roedd Radna Hills yn cael trafferth cadw staff, ond nawr maen nhw'n hyfforddi prentisiaid sy'n byrlymu a brwdfrydredd. Roedd angen i Radna Hills recrwtio staff a sgiliau penodol, felly fe wnaethon nhw'r dewis doeth i sicrhau bod prentisiaethau yn rhan graidd o'i busnes, ac mae hynny wedi talu ar ei ganfed. Bellach, maen nhw'n llwyddo i gadw staff yn hirach, am eu bod nhw'n teimlo'n fwy brwdfrydig, ac yn bachu ar gyfleoedd cyson i ddatblygu ac ennill mwy o gymwysterau. I weld beth all prentis i wneud i'r busnes di, chwilio am Prentisiaethau Cymru. Dewis Doeth.